Dwa dni temu mogliście zobaczyć film na temat tramwaju na Kasprzaka. Czas, abyście zobaczyli przelot nad całą inwestycją. Zapraszam! Tramwaj, kierunek Kasprzaka.